Very often, people go to the doctor and they tell them what is wrong with them. A menudo la gente va al médico y les cuentan lo que tienen mal. When you ask the question and what has caused it. Y cuando haces la pregunta y cuál fue la razón para eso. The answer is, I don't know. La respuesta es, mm, no lo sé. Yeah? Or they give you a simple answer, but if you keep asking, you end up in the same place. O a veces te dan una respuesta sencilla, pero si sigues indagando, pues acabas en el mismo lugar. Yeah? For instance, um, I have burning pain in my stomach. Por ejemplo, me está ardiendo en el estómago. Why? ¿Por qué? Ah, you have a stomach ulcer. Ah, porque tienes una úlcera de estómago. Why would I have a stomach ulcer? I Por- didn't to have one. ¿Por qué tendría una úlcera de estómago? No, no, no, antes no tenía nada. Ah, your stomach produces too much acid. Porque tu estómago produce demasiado ácido. Ah, that's why. Ah, ah, vale, por eso. But it didn't do that before. Pero antes no, no lo producía. So why is it doing that now? Y entonces ahora por qué está ocurriendo? Why? Why? ¿Por qué? Siempre el por qué. Oh, well. Did do you eat too much Indian food? Mm, bueno, eh, está, comes mucha comida picante india? No. No. Do you smoke? ¿Fumas? No. Tampoco. Drink alcohol? ¿Bebes alcohol? No. No. Oh, it must be stress then. Ah, entonces es por el estrés. Hey, hey, wait a minute, doctor. Stress. I don't feel stressed. Espe espera, doctor, no, no estoy estresado, no siento. I don't think it's stress. No creo que sea el estrés. So why is my stomach producing too much acid? ¿Por qué mi estómago produce demasiado ácido? I don't know. No lo sé. But many causes are unknown, but good news is it can be treated. Muchas causas no se conocen, pero la buena noticia es que son tratables. Wait a minute. You don't know what has caused the problem. Espere, entonces no sabe que, que ha generado el problema. But you do know how to solve it. Pero ¿sabes cómo solucionarlo? I went to a car mechanic once with my car like that. Un día fui a un mecánico con el problema de mi coche. There was a ticking noise in the engine. había un ruido del tic en el eh, motor. And the mechanic had a look. El, me el mecánico lo revisó. And I said to him, Do you know what has caused the problem? Y le pregunté, ¿sabes cuál es la, la razón? And he said, No, but I changed the oil and I gave you new brakes, so it should be all right. <laughs> No conozco la razón, pero le cambié el aceite y cambié los frenos y tiene que estar bien. Yeah. You don't leave your car with a guy like that, but you do leave your body with somebody like that. No dejas un coche con un mecánico así, pero dejas el cuerpo con un médico así. I don't know what went wrong, but I do know how to treat it. What do we call that? No sabemos las causas, pero sabemos cómo tratarlas. Es una es magia. I call that magic. I think that's fantastic if you could do that. Creo que es fantástico si puedes hacerlo. Causal relationships, meaning one thing causing a specific effect. La relación causa-efecto. Have not been proven any time. No han sido demostradas nunca. Not for infections. Ni para inf infecciones. Viruses. Ni para virus. Genetics. En genética. Or food. O para nutrición, comida. They're not proven. No están demostradas. So, we still use that as if it was proven. pero sin embargo las utilizamos como tales, mm, como si estuvieran demostradas. Porque creemos en que las cosas son así. Es el sistema de creencias que, mantiene este cuento. Our medicines, our drugs, the safety and efficiency are very dubious. Las medicinas y la, los fármacos, su, su, seguridad y eficiencia son dudosas. When new drugs come on the market, they're always perfectly safe. Cuando nueva medicina sale al mercado es perfectamente segura. And they work a lot better than the old ones. y funciona mucho mejor que la, la anterior, la más antigua. And the more we use them, cuanto más la usemos, the more problems we have with them. Más, pro más problemas tendremos con esa medicación. And very often they get banned after a while. Y en muchas ocasiones luego se prohíben. Taken off the market into the rubbish bin. se retiran del mercado y se desechan. So, why not question their first statement when they first gave it to you and say this is perfectly safe? Entonces, ¿por qué no se cuestiona en el primer lugar cuando se te da al principio y se dice que está seguro? If 10 years later they themselves decide to withdraw the drug because people are dying from it. Si en 10 años ellos mismos retiran esta medicina porque la gente está muriendo de ella. A long time ago, this made me curious. Hace mucho tiempo mm, eso mm, me hizo mm, pensar las cosas. I thought the Western world does an awful lot of research on this. It's all part of the big Western medical system. Yo pensé que el mundo Uh, the Western World. The Western World. La, El mundo occidental ah, invierte muchos recursos, hace mucha investigación en cuanto a esto. There are lots of different countries in our Western system. Yeah, somos muchos mm, países en este sistema <coughs> eh, occidental. All these countries in Europe. Yeah. Toda, todos estos países en Europa. Then you have Canada, America. Y tenemos a Canadá, a, los Estados Unidos, New Zealand, Nueva Zelanda, Australia. Australia. Yeah? All big countries. Now, <clears throat> I thought they're all using the same Western medical system. Y, y todo, todos estos países utilizan el mismo sistema occidental. All use the same approach to health. Uh, eh, están mirando a la salud de la misma manera. Hacen las mismas pruebas en cuanto a la seguridad y eficiencia de la medicación. Entonces cogí el libro con la lista de la medicación mm, disponible en el mundo occidental. And I started looking at every single country. Y empecé a mm, mirar en cada país. And I looked up what drugs were banned there, were, were taken off the market, were not allowed to be used in every single country. Y entonces lo que estaba mirando es que eh, fármacos han sido prohibidos y en qué tiempo, en qué país. So, what I did was, for instance, I looked at Norway. Entonces vi que en Noruega and every drug that was banned in Norway I just scrapped out of my list. Entonces cada cada fármaco que fue eh, prohibido en eh, Noruega mm, lo, lo tachaba de mi lista, por ejemplo. Yeah, and then I took another country and I started again. Y entonces cogía otro país y hacía lo mismo. My idea was that if Norway has found that a particular drug that we are using is not safe and is not efficient Entonces, and that is why they ban it. Entonces mi idea, mi hipótesis, was era ver de que si en Noruega fue prohibida esta medicación por falta de seguridad y eficiencia, entonces they use the same methods of evaluating that as the rest of the western world medical system does. Y ellos usan los mismos métodos de evaluar este fármaco como el resto del mundo occidental. So they must have good reasons. It's not about oh, this is dangerous. No, they must have good reasons to take it off the market. Sí. Ban it. Han de, haber, forbidden. han de haber tenido unas razones muy fuertes para sacarlo del mercado y prohibirlo. So therefore I think they have good reasons Entonces, como han tenido las em, razones tan em, viables para hacerlo, mm, mm, Sí, entonces sí, algo hay seriamente incorrecto con esto. So, they ban it, I ban it. Entonces, <laughs> ellos lo prohíben, yo también. I started de banning lista. all those drugs out of my list. Estaba prohibiendo fármacos de mi lista. Only the Western world, right? Only the Western Solo world. en el mundo occidental hablamos ahora. I ended up with less than 10% of what was written in there. Acabé con solo tener menos de 10% de mi lista inicial. In every country in the Western world, they're using more drugs that are banned somewhere else in the Western world than they are using drugs that are allowed everywhere. Can you repeat it by part by part, please? So, in in every country of the Western world, sí, en cada país del mundo occidental, they're using more drugs that are banned in other countries of the Western world. Se utilizan más eh, fármacos que están prohibidos en otras partes then they are using drugs that are allowed everywhere. Que están utilizando las, los fármacos que, que, que están eh, permitidos. I have, I have noticed there's, there's been occasions where in England a particular drug was given a new license. Y también ha habido ocasiones que en Inglaterra, por ejemplo, la misma, el, mismo, el mismo fármaco ha adquirido nueva licencia para ser usado. Después de haber eh, sido prohibido en los Estados Unidos un mes eh, hace, a lo mejor un mes atrás. if and when this comes into the media, it comes on the news, si esto llega a las noticias, then the answer from the medical profession, from the medical authority in that country, entonces la respuesta de la profesión médica en aquel país is always the same. siempre es la misma. Oh yes, we've heard about that. Sí, hemos oído esto. Sí, definitivamente tenemos que investigar más sobre esto. Y yo creo que si el país está prohibiendo un fármaco es que ya, ya se han <laughs> hecho las investigaciones. drugs. Así que utilizamos los fármacos prohibidos. Effect and safety eh, el efecto y la seguridad no, no puede estar demostrada. Así que estos son las soluciones, remedios que no pueden ser demostradas. Y muchos tratamientos son tóxicos y ponen en peligro tu vida. They don't actually fight this statement, they agree with it. Y los médicos eh, del mundo occidental, de hecho, no, no están de acuerdo con, este, con esta afirmación. But, and this is what they say, Pero es, lo que dicen es the benefits outweigh the disasters. que los beneficios mm, sobrepesan los, las pérdidas. Cada vez que tu eh, efecto es desastroso con una de estas mm, con uno de estos tratamientos. El doctor siempre dice. I've never seen that before. Nunca he visto esto antes. So unlucky. Qué mala suerte. So the treatments that we're using, we believe that they work. Así que los tratamientos que se utilizan, mm, se creemos que funcionan. Now, <clears throat> real knowledge says life is energy. la em, el, conocimiento científico dice que todo en la vida es energía. La vida es energía. Esta fórmula es the expression of that. es la expresión de esto. Energy equals mass la, multiplied with a constant. la energía equivale masa por, eh, una, por la constante. This constant is a very large number. Esta constante es un número muy grande. So the mass is a lot smaller than the energy. Y la masa es mucho más pequeña que la energía. Energy compressed into mass en, eh, la energía se comprime en, en, la masa. Yeah. All life is constructed in the same way. Toda la vida está construida en la misma manera. The way the cosmos is constructed. De la manera como está construido el cosmos. And how that functions. Y cómo funciona. Is the same as the micro world of atoms and electrons. Es de la misma manera como el mundo del eh, microonda del, auto, del átomo. Del átomo. It was Einstein's dream to find the unifying theory. Eso fue el sueño de Einstein, encontrar la teoría que lo uniría todo, unif uniformaría todo. So In quantum physics, they've got a perfectly good explanation for the big world out there. Así que en la física cuántica tenían buena explicación sobre el mundo ahí. And a perfectly good explanation for the little world in here. Y muy buena explicación para el pequeño mundo aquí. And those two explanations, they nearly match. Y aquellas dos explicaciones mm, casi casi se encuentran. Pero no del todo. Pero sí que se, enseña que está construido de la misma manera. All interactions are energetic exchanges, energetic messages. Todas las interacciones son eh, intercambios energéticos y son mensajes. And that means that you don't actually have to meet up. The matter doesn't have to meet up in order to communicate with one another. eso quiere decir que mm, de hecho la materia no se tiene que encontrar físicamente para interactuar. And the effects that we're seeing in the matter y los efectos que se han notado en la materia is the result of all those interactions. es el resultado de todas aquellas interacciones. And the person who receives the message, the matter that receives the message, la persona o la materia que recibe el mensaje, is part of the effect that has been created. Es, la, es también parte del efecto que se ha generado en el proceso. So if we're talking about scientific knowledge, it's good to know what scientific evidence actually means si hablamos <clears throat> eh, del, conocimiento científico, estaría bien aclarar lo que es la evidencia, la prueba científica. Evidence means that it serves to support a La prueba quiere decir que sirve para em, para demostrar, sí, para demostrar una teoría. So, <clears throat> give you an example, right? My theory is that the sun moves around the earth. Por ejemplo, mi teoría es que el sol mm, se mueve mm, alrededor de la Tierra. That's my theory, Es mi teoría. right? Now, what is the evidence to support that theory? Entonces, la, la evidencia para apoyar esta teoría, Every morning when I wake up, I watch the sun come up over there Cada mañana que me levante, veré el sol por ahí. Lo veré salir ahí y seguir en esta disappear dirección. Por el cielo hasta que desaparezca por ahí. Así que se mueve de, ahí hasta ahí. Y así de nuevo hace esta trayectoria, así que esta es mi evidencia. That is perfectly good evidence to support that particular theory. Esa es una evidencia perfecta para esta teoría, para, para apoyar esta teoría. Whether the theory is an absolute scientific truth or not, that's a different matter. Pero si esta teoría tiene mm, una verdad científica, esa es otra cosa aparte. Not so long ago, there was a um, a big upset in England. Uh, no hace tanto hubo una cosa mm, mm, que disgustó a la gente en Inglaterra. There was um, a little boy who went to the local school, the, and this is from uh, from immigrants from the Middle East. un niño de la familia de los inmigrantes del em, Oriente Medio eh, fue al colegio mm, de la zona. Right, and he came home and he had a lot of uh, uh, uh bleedings, hemorrhages. Ah, okay. Bruises. Bruises. Sí, volvió a casa y tenía todo el brazo lleno de mm, sí, morados. Yeah. And the theory that his mother had was that he was severely beaten up by his playmates. Y la teoría de la madre fue que le dieron una paliza mm, en, la, en el patio By his friends. por mm, sus amigos, de, de- bueno, amigos o, o los niños del patio. The evidence, she took pictures of what his body looked like Su evidencia era que ella sacó las fotos de, de sus brazos, sus and spread them around the social media. Y los colgó en los um, social media. Within half an hour, the police had to go to the house of this boy's friend to protect those people. Those people, those friends. The, the, his friends and ah, the parents. Okay. Vale, entonces en menos de una hora llegó la policía a su casa para protegerles. Because thousands of people had gathered outside the friend's house. Sí, de los niños, supuestamente los niños que le habían pegado, llegó la policía a aquellas casas porque había muchísima gente fuera mm, indignada de lo que había pasado. To teach this boy that had allegedly beaten up this kid, to teach him a lesson. Sí, para, digamos, em, mm, darle una lección a estos niños, sí, por... Theory evidence. La teoría y la, la evidencia. Yeah? Two days later the truth came out. Y dos días después sí que salió la verdad. This little boy had all by himself without anybody being around had fallen off a wall. Este niño solo se cayó. And he was too afraid to tell his parents. Y le daba miedo decir a los padres. So theory, evidence to support the theory doesn't make it a truth. Así que si hay evidencia para apoyar una teoría, todavía no, no la hace verdadera. Because scientific evidence depends on the statistical analysis and of the scientific controls of your observation. porque la evidencia científica depende del análisis eh, estadístico y de, los tienen que haber controles científicos también. Cada día que vea que el sol sube en un lado y, baja en el otro es una evidencia. If I refuse to look at other evidence, that pero si yo dejo de ver otras evidencias que también son disponibles, siempre estaré con, con la única teoría que porque tengo esta evidencia. Yeah? So, evidence depends on the choices of observation that I make. Que la evidencia depende de las elecciones que yo hago. My belief system, what I believe and what I assume, just as in that example, what I assume determines the evidence or the, the worth of the evidence. La, mi sistema de creencias, lo que yo creo que creo, eh, es mi... Eh, How much worth it, it's got. Sí, How much eh, weight. Lo que mi sistema de creencias mm, me da a entender qué valor tiene para mí. So evidence is not proof. Así que la evidencia todavía no es la prueba. Scientific proof is something that you hear in the media an awful lot these days. La prueba científica es algo que muchas veces oímos ahora en la en la tele, en las noticias. But scientists say that there is no such thing as proof. pero los científicos dicen que no hay una cosa como prueba científica. Scientists even say that you cannot prove prove that every time you let something go that it will fall down to the earth. Los científicos mismos dicen que incluso no puedes mm, estar seguro del todo que cada vez que dejes algo suelto de tu mano que acabará cayendo. In other words, you can't even prove that gravity exists. Es decir, no puedes eh, comprobar mm, que existe la gravedad. They say nobody can prove that energy in a closed system is conserved, although they all believe that. No puedes, eh, de la misma manera, no puedes demostrar que la energía se conserva. Nobody can prove that quantum physics is real. Nadie puede demostrar que la física cuántica es real. It is a good working theory for now. Sí, es una buena eh, teoría con la que se trabaja. Science doesn't provide proof or evidence for anything. Ciencia no, no da ninguna, mm, ninguna prueba de nada. It collects evidence to put on a pile. Sí, pero está recopilando las evidencias mm, para apilarlas. Entonces, cuantas más evidencias tengamos, más alta será nuestra pila de evidencias. And the more likely we think that it is that probably true. Y cuanto más alta es la pila, pues más probable que es lo que queremos demostrar sea verdad. But that only lasts until somebody changes something at the bottom of the pile. Pero eso dura hasta el momento que alguien cambia algo en el fondo de la pila. Pulls it out. De la pila. pulls the evidence out and say that doesn't go on that pile. Saca alguna evidencia, evidencia desde abajo y dice que no vale. Jenga. Whole tower collapses. Y se desmorona todo, todo, toda la pila.